El apoyo electoral al Frente Sandinista en Nicaragua aumentó dramáticamente entre 2007 y 2011. En las elecciones de 2011, la juventud en todo el país apoyaba masivamente al Frente Sandinista. Arlen Vargas, de la Juventud Sandinista, explica el papel central de la juventud para la revolución sandinista en Nicaragua. Yo creo que mm, eh, no hay mejor palabra para describir a la revolución que decir juventud. Y juventud es para el pueblo una bandera de lucha y ha significado para eh, toda la ciudadanía, todo eh, lo que hoy llamamos pueblo presidente, lo que hoy llamamos poder ciudadano, la juventud ha significado el acompañamiento, a todo su desarrollo, su proceso de, de, desarrollo comunitario. De manera que em, yo considero que el trabajo que se hace con el pueblo es lo que ha generado mayor conciencia en la juventud y mayor protagonismo. Por eso hoy vemos tantos chavalos y tantas chavalas que asumen con tanto entusiasmo las tareas de la revolución. Loida Barreda también destaca como el protagonismo de la juventud en Nicaragua ha logrado fortalecer el modelo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. De muchachos reparando escuelas, por ejemplo, para tener condiciones dignas en educación, de muchachos eh, volcados en jornadas de salud, por ejemplo, eh, como emergencias que hemos tenido eh, vinculadas a epidemias, por ejemplo, y son los jóvenes los que han estado pues de manera directa en toda esa labor preventiva, informativa a la familia, en todo este trabajo de amor, de cuido, protección a nuestra madre tierra también. Son ejércitos de muchachos los que están ahí al frente, de jóvenes, de mujeres y de hombres jóvenes. En esos términos está basado el protagonismo, este, el protagonismo de los jóvenes en este proceso de transformación, en este proceso de grandes cambios, de transformación de conciencia, de rescate de valores también. Ha sido una experiencia enriquecedora. Yo como joven, eh, pues, me, ha permitido conocer el modelo desde su esencia, desde que participas en el barrio, en una asamblea para definir tal o cual proyecto que beneficie a mi comunidad. Entonces, eh, eso nos llena a nosotros de poder, nos llena a nosotros de satisfacción de decir estoy participando, estoy apoyando, estoy aportando, estoy construyendo. Vemos el ejercicio de la participación en estos espacios, lo vemos que ha incrementado. Se ve con mayor propiedad también a un chavalo, porque eso es lo otro también. Como este, hace algunos años los muchachos estaban como espectadores. Un joven y un adulto prevalece la prioridad identificada del adulto, prevalece la palabra del adulto en una asamblea, ¿verdad? Igual en frente a un hombre o una mujer son todavía, son todavía condiciones sociales pues, y culturales que todavía prevalecen. Pero hemos visto cómo eh, esa desproporción ha, venido, esta brecha más bien ha venido disminuyendo. Se mira espacio comunitario con chavalos al frente, incluso protagonizando conduciendo una asamblea. Es evidente que el poder ciudadano, a la vez que promueve la participación de la juventud, también se alimenta de esta misma participación. Y entonces el joven eh, retoma, va, tomando conciencia, va tomando conciencia de, lo que es ser ciudadano, de lo que es ser eh, un ciudadano con derecho, con deberes. Y eso ha sido la mejor experiencia para nosotros, el modelo comunitario, el modelo del poder ciudadano, nos ha dado una, nos ha abierto una enorme oportunidad a los jóvenes de participar directamente, de decidir, de sentirnos protagonistas, de hoy poder eh, decir con toda la palabra, estamos participando en esta revolución y la estamos construyendo. que yo veo aquí casa Yo no tengo